Мы движемся дальше. Здесь над нами, левее и чуть назад, находятся позиции боевиков. Я хотел поднять камеру, но меня предупредили, что мы рискуем, находясь здесь. Если нас заметят боевики, то в любой момент оттуда может прилететь ручная граната, и нам не поздоровится. Дом, который за этим столбом сразу. Там они. Уточнив цель атаки, офицеры дают команду танкистам приступить к делу. Танк будет работать с моста и будет отлично виден боевикам. Поэтому выполнить задание надо быстро. Быстро атаковать и быстро отойти. Выключи завесу, огонь. Второй снаряд туда же. Огонь. Все, уходи. شوي ارفع شوي ارفع شوي يلا نار روح После выполнения боевой задачи мы идем на следующую точку. Мы и сейчас пригибаемся, но теперь нас снайпер не беспокоит. Теперь в работу вступает акация. Наш друг Али известен как артиллерист-снайпер. Боевики часто жалуются на своих форумах, что удары артиллеристов очень точны. В немалой степени это и его заслуга. Это то, во что превратился Джобер с приходом боевиков. Одни руины. Входя в квартал, они, невзирая на право собственности, отнимают строение и оборудуют из них линию обороны – при несогласии отдавать свои помещения людям грозит смерть. А? Вот эта цель. Отсюда прекрасно можно бить по ним. Вот здесь, когда они размещают снайперов, то простреливают всю автостраду. Надо разбить эти позиции. Все надо разбить. Определив цели, экипаж занимает свои места. Итак, мы движемся вдоль автострады. Артиллеристы разбивают выявленные позиции боевиков, мы документируем происходящее. Интенсивность стрельбы зависит также от трафика на дороге. Команда «Огонь» подается только, когда выстрел не угрожает транспорту мирных жителей. На сегодня работа окончена. По радиоперехватам было слышно, что боевики понесли потери. Главное, что в этот день автодорога больше не обстреливалась снайперами. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.